Duérmete niño, duérmete ya, o entra el coco y te devorará. <laughs> niño, ¿qué haces despierto todavía? Acuéstate y duerme, y no hagas ruido, o te encontrará. Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Или-дерибом кричит ночная. Дили, дили, бо, ты слышишь, кто-то рядом Притаился за углом и пронзает взглядом Дили, дили, бо, все скроет ночь немая За тобой ¿Crees que estás a salvo de la maldición? ¿Que viste los 13 videos y no pasó nada? No te confíes. La oscuridad siempre está a tu alrededor y te va a atrapar. <laughs>